नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडोब प्रिमियम प्रोमा हामीले टेक्स्ट चाहिँ कसरी राख्न सक्छौँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम गरी भिडियो सुरु गरौँ आज चाहिँ हामीले टाइप टुलको बारेमा पढ्ने भएकोले टाइप टुलमा जान्छौँ जुन चाहिँ तपाईँले टाइम लाइनको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सो टाइप टुल पनि दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको टाइप टुल जुन चाहिँ नर्मल हुन्छ र अर्को छ भर्टिकल टाइप टुल सो फर्स्टमा कुरा गर्छौँ टाइप टुलको बारेमा टाइप टुलबाट तपाईँले यसरी होरिजेन्टली लेख्न सक्नुहुन्छ र भर्टिकल टाइप टुलबाट तपाईँले यसरी भर्टिकली लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सेलेक्सन टुल युज गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी रिसाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई यदि यहाँ चाह्यो भने तपाईँले यहाँतिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ सो मैले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ प्राय जुन चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ यसरी राख्ने गर्छु सो यसरी नै मैले मुभ गरेर यसरी राख्छु र तपाईँले देख्नुभएको कुराहरू यसरी नै आउँछ अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो लेफ्ट साइडको टेक्स्टलाई चाहिँ म यसरी रिमुभ गर्छु र तपाईँले यो जुन चाहिँ टेक्स्ट लेख्नु भइसकेपछि यहाँ माथितिर एउटा यस्तो क्लिप चाहिँ एड हुन्छ र इफेक्ट कन्ट्रोलमा पनि तपाईँले टेक्स्ट चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको तलतिर तपाईँले मास्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँलाई मास्किङ गर्न आउँदैन भने तपाईँले चाहिँ प्ले लिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले सोर्स टेक्स्टबाट यसरी यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले यसरी चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो चुज गरेँ र यो रेगुलरमा पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ सो जस्तै कि मैले यो चुज गर्दाखेरि आएको छैन यसमा यसरी टेक्स्ट इटालिक भनेर आएको छ सो यसरी तपाईँले पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको यता राइट साइडमा तपाईँले यो जुन चाहिँ बटन छ यसरी यसरी ठुलो अथवा सानो गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट मात्र यसरी स्केलिङ भइरहेको छ सो यदि तपाईँलाई चाहिँ राइट साइडबाट चाहियो भने तपाईँले यसरी एलाइनमेन्ट पनि चुज गरेर राइट साइडबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ सेन्टर पोइन्टबाट चाहिँ यसरी एलाइनमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ बिचोबाट यसरी आउनु छ भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँले स्पेसलाई चाहिँ यदि बढाउनु पऱ्यो भने इक्जाम्पलको लागि यो स्पेस लेटरहरूको स्पेसलाई चाहिँ तपाईँले बढाउनु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ भिएबाट यसरी स्पेस बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु भएर यसरी टी जुन चाहिँ बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टलाई तपाईँले चुज गरेर इटालिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबैलाई क्यापिटल गर्न सक्नुहुन्छ स्मल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुपर स्क्रिप्ट भनेछ यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँलाई ए स्क्वायर चाहियो सो तपाईँले चाहिँ टुलाई सेलेक्ट गर्नु भएर यसमा माथितिर यसरी हालिदिने सो यसको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए स्क्वायर भएको छ र यदि तपाईँलाई चाहिँ तलतिर एच टुओ चाहियो भने तपाईँले टुलाई सेलेक्ट गर्नुभयो र यसरी तलतिर लिएर जान सक्नुहुन्छ अनि अर्को छ तपाईँले अन्डरलाइन गर्ने सो अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ म सबैलाई चाहिँ यसरी हटाउँछु सो यो हटाइसकेपछि तपाईँले तलतिर एपिरेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ एपिरेन्समा चाहिँ तपाईँले फिल देख्न सक्नुहुन्छ सो यसबाट तपाईँले कलर चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई यदि यही रिलेटेड चाहियो भने कलर तपाईँले यसरी चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तलतिर छ स्ट्रोक सो तपाईँले बाहिरको आउटर लाइनलाई यसरी स्ट्रोक पनि दिन सक्नुहुन्छ र स्ट्रोक तपाईँले यसरी बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ र अहिले नयाँ फिचर्स आएको छ जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ सो ब्याकग्राउन्डलाई पनि तपाईँले ट्रान्सपेरेन्ट गर्ने अथवा यसरी बढाउने पुरै एरियामा चाहिँ यसरी स्पिड गरिरहेछ र अर्को छ स्याडो सो स्याडोमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ ओपेसिटी सो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म अफ गर्छु र स्ट्रोकलाई पनि म अफ गर्छु स्याडो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मैले ब्ल्याक कलर चुज गरेँ र मैले ओपेसिटीलाई चाहिँ बढाइदिएँ यसले चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ बढाइन्छ र तलकोले चाहिँ यसरी स्पिड गर्छ र यो लास्टकोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फेदहरू चाहिँ यसरी बढाउँछ र तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यसरी लाइट गर्ने हो कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई स्याडो चाहिन्छ जस्तै कि मलाई वान एट्टीमा स्याडो चाहिन्छ भने तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ तलतिर यो ट्रान्सफर्म पनि त्यो सँगै आउँछ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पोजिसन जुन चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र यसरी स्केलिङ बढाउने रोटेसन पनि गर्न मिल्छ ओपेसिटी पनि हुन्छ र एङ्कर पोइन्ट सो तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै पोजिसन स्केल रोटेसनको बारेमा र ओपेसिटी र एङ्कर पोइन्टको बारेमा अगाडि नै हामीले पढेका थियौँ सो यदि तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ प्लेलिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोगल पोइन्ट पनि हाल्न सक्छौँ जस्तै कि मलाई टोगल पोइन्ट यति चाह्यो भने र यतासम्म चाह्यो यसरी साइडमा गइराखोस् सो के गर्न सक्छु यसरी गएर पनि सो अरू चिजहरू पनि छ जस्तै कि स्केल छ र म यो की फ्रेमलाई चाहिँ म यसरी डिलिट गर्छु र डिलिट गर्ने बित्तिकै के गर्छु भन्दाखेरि स्केललाई चाहिँ यसरी की फ्रेम राखिदिन्छु सो अब चाहिँ के हुन्छ त फास्ट छ सो हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा पनि कि फ्रेम हाल्छौँ सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्छु यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु र सेलेक्ट गरिसकेपछि म तलतिर जान्छु र पोजिसनलाई रिमुभ गर्छु र तपाईँले चाहिँ यसरी टेक्स्टलाई पनि एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ र स्केल हालिदिन्छु र यहाँदेखि चाहिँ मलाई यसरी चाहियो अरे सो तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ ट्राई गरेर आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ टाइम दिएर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and